Ê, bebê, vamos comer? O meu papá. Papá para comer. Se prepare, papai. Vamos cantar para comer. Esse bebê. Olha a flauta mágica. Adora música. O pratinho papinha do bebê, a papinha do bebê. Cata com a mão, papá, cata com a mão, papá pra comer, cata com a mão pra comer o papá do bebê. tamborzinho do bebê. com pacatá, pacatá, tica bum, pacatá, tica bum bum bum.